Բարև ձեզ։ Անցյալ անգամ մենք խոսացինք JSON-ի մասին, հա, ինչպես կարելի է ուրեմն JSON stringify-ով ստանալ object-ից text, եւ ինչպես կարելի է JSON.parse-ով այդ text-ից հետ ստանանք JavaScript object որովհետեւ վերհիշենք, եկեք ասենք թե ստեղծենք մի հատ object, որի մեջ կա ինչ որ ինֆորմացիա, չգիտեմ, name, Joe, phone, ինչ որ անկապ, կարևոր չի, friends, ընկերներ, հա, որը թող լինի զանգված, որի մեջ ուղղակի եկեք ընկերների անունները դնենք, Mike, Gina, չգիտեմ, Carol, ասենք թե ինչ-որ սենց մի բան, չէ։ Հիմա, եկեք հիմա alert անենք json.stringify արդյունքը այս օբջեկտի։ Այսինքն JSON ինչ է ստացվում, որ JSON օբջեկտին կցած ֆունկցիային մենք կանչում ենք, pass ենք տալիս մեր օբյեկտը եւ նա վերադարձնում է text string, որը տեքստավորված վիճակն է տրված օբյեկտի։ Okay, եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ինչ ենք տեսնում։ Ահա, տեսեք։ Հիմա սա քանի որ ամեն ինչը սենց իրար հետևից սենց գրոցած գնում է, այդքանը հեշտ չի կարդացվում։ Մանավանդ եթե մենք ունենում ենք մեծ JSON, բայց <clears throat> դրան կա շատ լավ լուծում։ Ուրեմն նայեք, այս stringify ֆունկցիան բարձվում է բացի հենց այդ օբյեկտից վերցնելուց, նաև վերցնում է եւս երկու հատ պարամետր, երկու հատ արժեք։ Մեկը ֆունկցիա է, որը հնարավորություն է տալիս փոխել ուրեմն այդ տեքստի վիճակը, որի մասին պետք չի խոսալ այսօր, այնց որ undefined կպաստանք այդ երկրորդ պարամետրի համար, արժեք չենք տա այսինքն։ Իսկ երրորդ արժեքի համար մենք եկեք ինչ որ թիվ տանք, ասենք թե 2 Սա հեսա կտեսնեք ինչ է, նայեք, որ աշխատացնենք, տեսեք ինքը շատ ավելի պարզ է գրված և ավելի հեշտ է կարթացվում։ Եվ այս տարածքը այ այս քանը, թե ինչ քանով ներս գալիս, այդ այ երկուսն է որոշում, այսինքն եթե այս երկուսը դարձնեի ավելի մեծ թիվ, ասենք թե 20, ինչպես տեսնում եք, իրանք ավելի շատ են ներս գալիս։ հա։ Կարճ ասած, սա հարմար բան է, որպեսի երբ որ մենք JSON ստանանք, եթե մենք ուզենանք debug անենք կամ ինքներս կարդանք կոդը, որ այսինքն տեքստը, որը ստացվել ենք, կարող ենք ֆորմատ անենք, որպեսի ավելի հեշտ լինի։ Այդքան բան։ Okay, դա առաջին մասը։ Երկրորդը։ Եկեք ուրեմն այս օբյեկտի մեջ ունենք մի հատ ֆունկցիա, հա? say hi։ Ասա, մի բարև function եւ alert է անում hi Okay, առանց stringify-ը եւ այլն, մենք գիտենք, որ այդ ֆունկցիան կարող ենք կարդանք ինչպես, դե a.get say hi, դա մեզ կտա ուրեմն այս բանալիով այս արժեքը, եւ քանի որ այդ արժեքը ֆունկցիա է, մենք իրեն կանչում ենք, չէ՞։ Եկեք կանչենք, Ահա, խնդրեմ, ստացանք hi։ Okay։ Ուրեմն մենք ունենք մի հատ ֆունկցիա, որը մեր օբյեկտի մեջ է, որը կոչվում է say banalin, ունի say hi որպես text, չէ՞։ Հիմա եկեք JSON-ի բանը, ռեզուլտատը ցույց տանք, հա, արդյունքը ցույց տանք։ Հա, հետաքրքիր է, չէ՞։ Այդ say-ը մեջը չկա։ Ինչու չկա։ Ասեմ։ Ուրեմն JSON-ը, JSON string-ը ֆայլը միայն տեքստավորում է ինֆորմացիա։ Okay, data։ Function-ը քանի որ լոգիկա է, հա, նու իր մեջ լոգիկա, իր մեջ կոդ է ինքը իրան չի տեքստավորում։ Հիմա հարց. ինչի՞ չի, չի տեքստավորում։ Դե հիշեք, որ նա ամենակարևոր դերը այդ JSON-ի նա է, որ մենք օբյեկտից կարող ենք ստանանք տեքստ, բայց հետո, ու սա շատ կարևոր է, մենք պետքա կարողանանք այդ տեքստից հետ ստանանք object, չէ՞։ Եթե մեջը լինի ֆունկցիա, օրինակ եմ ասում, միած այսպես խնդիր կարող առաջանա։ Սա խնդիրներից մեկն է։ Պատկերացրեք, ստեղ մի հատ let b կա, որը 5 է։ Եվ այս ֆունկցիան կախվածություն ունի SB-ի վրա։ Տեսնում եք, չէ՞ կախվածություն։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ նա կանչվում է, ստեղ տեսնում է, որ B չկա եւ բարձանում է վերևի սկոպի մեջ, չէ՞։ Ուստի վերևի սկոպի մեջ նոր գտնում է SB-ն եւ օգտագործում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե ասենք թե JSON stringify-ը սա տեքստավորեր եւ պահեր իր մեջ, մենք json.parse եթե անենք, նա կաշխատեր միայն այն դեպքերում, երբ իր բոլոր կախվածությունները ճիշտ տեղում կային։ Որը խնդիր է, չէ՞։ Ասենք պատկերացեք ամեն անգամ ինչ որ մեկը ձեզ տա ինչ որ ինֆորմացիա ու ասի, «Okay, սա սրանից ստացի օբյեկտ», անելուց ասի, «Ա, մի րոպե, դու ունեիր այն փոփոխական դրա վերևը, որտեվ այս մի հատ ֆունկցիա եմ գրել, որը պետք է այդ փոփոխականը»։ Օ, մի հատ էլ ֆունկցիա է պետք, որտեվ ֆունկցիան կարող է կանչի մի հատ ուրիշ ֆունկցիային։ Ու սենց այն, հա, վիճակն է առաջանում։ Okay, այդ մեկ։ Երկրորդը JSON-ի լավը ինչն է, որ երբ որ մենք սա ստանում ենք տեքստ, այս սա, մի հատ ցույց տամ, սա լավը ինչ է։ Սա կոնկրետ JavaScript-ի հետ ոչ մի կապ չունի։ Սա ուղղակի ինֆորմացիա է, որը ձևավորված է այսպես, չէ՞, դու JSON-ի տեսքին, բայց ինքը JSON, ինքը, այսինքն JavaScript-ի տեսքին, բայց լավը ինչու՞մ է այս այս ֆորմատի, այս իրավիճակի, որ գրադարաններ կան ուրիշ լեզուներում, Java-ում, C++-ում, Python-ում, որոնք որ նույնպես կարող են ստեղծեն այս տիպի օբյեկտ եւ կարդան այսպիսի օբյեկտ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ JavaScript-ով գրած մի ծրագիր կարող է ինչ որ ինֆորմացիա օբյեկտներ, այսինքն վերածի JSON-ին, այսպես ասած, այս տեքստին, ուղարկի մի հատ լրիվ ուրիշ ծրագրին, որը գրած է, ասենք թե Python-ով, չէ՞։ Python-ը օգտագործի ինչ որ գրադարան, որը սա կկարդա եւ կվերածի օբյեկտներին, որոնք որ Python-ում կան, եւ զանգվածներին եւ եւ այլն եւ այլն։ Նույնը Java-ում, նույնը եւ այլն։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Այդ parse ֆունկցիան, որը մեր JavaScript-ում դե parse-ը տալիս է JavaScript object-ներ, չէ՞։ Ուրիշ լեզվում այդ էլի կա json.parse-ի հավասար մի հատ ֆունկցիա, որը տալիս է այդ լեզվի օբյեկտներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա շատ հարմար ֆորմատ է, որովհետեւ մենք ինֆորմացիա պաստանք մի ծրագրից ուրիշ ծրագիր կամ նույն ծրագիրում ասենք save անենք, պահենք ինչ-որ միտեղ, հետո նույնիսկ հետ կարդանք կամ բազայում գրենք, հետո հետ կարդանք եւ այլն եւ այլն։ Հարմար բան է շատ եւ օգտագործվում է տարբեր ծրագիրներում։ Այսքան, այսինքն ինչ է ստացվում, որ քանի որ մենք ֆունկցիան չենք կարող պահենք ինֆորմացիայի մեջ, որովհետև երբ որ JSON-ն ենք անում, նա կորում է, Ես առաջարկում եմ, որ այսպիսի mix չանենք, այսինքն ֆունկցիաները երբեք մեր data object-ների մեջ չպահենք, այլ ֆունկցիաները միշտ պահենք առանձին օբյեկտների մեջ, ասենք ունենանք, okay, մի հատ ուրիշ օբյեկտ, որը խմբավորում է ինչ որ ֆունկցիաներին, հա, այստեղ կա ասենք թե մի հատ function, որը անում է ինչ որ մի գործողություն եւ ինչ որ ուրիշ function, չգիտեմ, c, որը ասենք թե ուրիշ մի հատ function-ը, Okay, այ հիմա okay է, որտեղ հիմա ունենք data-ն, որը մենք JSON string-ը ֆայկանենք, կպահենք, հետո կկարդանք, եւ առանձին ունենք մի հատ object, որը ունի ֆունկցիաներ։ Հիմա ֆունկցիան ինքը կոդ է, որը չի փոխվում, չէ՞։ Երբ որ մենք tic-tac-toe ենք աշխատացնում, մեր կոդը չէր փոխվում, մեր data-ն էր փոխվում, մեր զանգվածն էր փոխվում, չէ՞։ Մեր այսպես ասած մենք որ հիշում ենք քարերը որտեղ են եւ այլն։ Դա էր փոխվում Այն փոփոխականը, որը որոշում էր x-ն հաջորդը, հաջորդ խաղում, թե նոլիկը, դա էր փոխվում։ Ինֆորմացիան փոխվում է։ Կոդը չի փոխվում։ Քանի որ ինֆորմացիան է փոխվում, նրան մենք ուրեմն տեքստավորում ենք եւ ուղարկում ենք եւ այն եւ այն, իսկ լոգիկան կոդը ուղղակի մնում է մեր կոդի մեջ։ Մենք իրանով չենք ինչ որ միտեղ պահում, հետո կարդում եւ այլն եւ այլն։ Նու հիմնականում։ Ամ Նենց որ պահեք ձեր ինվորմացյան առանձին օբջեքներում, պահեք ձեր լոգիկան, ձեր ֆունկցիաները առանձին օբջեքտներում եւ JSON դա stringify անելուց միայն ինֆորմացիան, միայն data-ն օբջեքտների տեքստավորեք, որպեսզի հետո կարողանաք հետ կարդալ json.parse-ով։ Հույսով եմ սա բարձր, շուտով կհանդիպենք։